अरे क्या हुआ मेरे बेबी को चलो शाबाश चुप हो जाओ बोलो डैडी मम्मी नहीं बोलो daddy mummy daddy mummy no बोलो डैडी न बोलो mummy daddy mummy you fuck अरे मेरा बेबी खेल रहा है वाह यू फक बेटा किसने सिखाया आपको ये डैडी डैडी हाँ?